Bom, e aí galera, hoje eu vou estar tá ensinando a vocês como vocês criarem um servidor de Minecraft original. É, primeiramente, você vai ter que liberar as portas do seu modem. Ou senão do seu roteador. Se você for roteador, você escreve 1962.192.168.1.1.1. E se o seu for hot molde 10.1.1.1. No caso, o meu é roteador. Então vou entrar no meu roteador. Entrei no meu roteador. Vocês procuram tipo como liberar a porta assim do molde é e libera essa porta aqui ó aqui ó que peraí deixa procurar ela aqui acho que tá por aqui aqui ó libera essa porta aqui mesmo ó essa porta aqui 25565 tá aí você liberou a porta e tal aí você já pode começar com o processo de criar seu servidor de Minecraft. Vocês apertam em Download, clica aqui Minecraft Server XE, cria uma pasta, é o nome de sua preferência, joga o arquivo que você baixar, que eu já baixei, é esse aqui, joga lá. Pera aí, deixa eu criar aqui uma pastinha aqui, vídeo aula. arquivo aula. Tá aí. Aí vocês... Tá lá, só isso aqui, executa. Executa. Executou, é normal desses erros aqui. Tá, preparei área Itália, Itália, Itália, Itália, Itália. Eu tô enchendo o saco, vou dormir. Papelé, tomar o rabo. Se se é que coloco. Ah, vou colocar uma música aí. É. Aí, depois vocês tiver carregado essa bagaça aqui, vocês vai lá na pasta. Aí tá lá. Aí, vocês viram? Uhul, uhul, uhul. Eu sei que eu tô lixo cantando. Vocês abrem aqui o OPs. Arrasta a serva aqui pra cá. Aqui server P, você coloca o IP do seu Hamashi. Pra quem não sabe o que é Hamashi, é tipo um programa que ele simula uma rede de roteador. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu ah, preciso... Tá abrindo. Não sei porque tá... Tá lento lento pra caralho. Meto eu não volto mais pra Febem. Iniciando o vou lá pra área de trabalho. Aqui ó, esse aqui é o Hamashi, ele... Eu tinha entrado nesse dias server. Aí vocês copiam esse nome aqui ó esse IP aqui. Vamos vender esse IPv4. Serve IP, vocês colocam o IP que tava ali. Tá aí o IP. Tem um detalhezinho. Aqui em Online Mode, vocês colocam é vocês false e fecha e salva aí pronto, agora que já tá tudo legalzinho. Só vou mostrar pra vocês que tá funcionando de boa. Vou iniciar o Minecraft aqui. Multijogador. E aqui tá o server. Sou server. Aí você coloca... Vocês procuram comandos aí na internet. Como vocês colocam como administrador. É, que nesse jogo chama OP. OP, viu gente? É, nós chamamos de OP. Aí. Então. Beleza aí se alguém não der conta de entrar, tipo, nossa, velho, eu tô lá, nossa, seu servidor não tá funcionando. Peraí, então, eu vou fazer o trezinho. Vocês vão, vai lá do seu painel de controle. Farol é você desativa o seu farol de segurança. Se o seu for farol do Windows aqui, ó. Se o seu for 7, eu já tô instalando aqui. Viu, meu tiro, eu tiro de tudo. Eu tirei esses bagulho. Tipo, a rede serra abaixo vai estar tá sem acesso à internet, mas vai conectar de boa. Hum, não fica preocupado com isso não. É, então, tá beleza, é isso aí. Eu tô participando de um canal do amigo meu. Nós acabamos de inventar isso do canal e é nova, então é nossa primeira videoaula. Então é isso aí. Até mais. Falou.